Olá, eu sou o Thales e esse é mais um Vídeo Info. E antes de começar o vídeo, eu quero dar os parabéns para todos os estagiários do ensino médio que alcançaram a média na prova de internet segura. Tenho certeza que esse é um dos primeiros passos para alcançar uma rede mundial mais segura e livre de ameaças. E hoje vamos falar um pouco sobre a rede de projetos do programa Acesso Escola. Essa rede é basicamente um espaço de compartilhamento, apoio e suporte às ideias, iniciativas e projetos nas escolas. É uma maneira de incentivar a inclusão digital que utiliza as mídias digitais das salas do programa Acesso Escola, estimulando o protagonismo e a colaboração de todos. Qualquer um da comunidade escolar pode utilizar o ambiente e participar da rede de projetos. Direção, alunos, estagiários, professores e até a comunidade que rodeia a escola. Para entrar na rede de projetos é muito fácil. É só acessar a página do Acesso Escola, nesse link aqui embaixo, e clicar na guia superior Rede de Projetos. Nessa página vocês vão encontrar projetos já em andamento e também descrições e estatísticas sobre outros projetos. Também poderão buscar informações sobre um projeto específico ou cadastrar seu próprio projeto desenvolver projetos e ideias legais em um espaço compartilhado é importante para somar esforços e alcançar objetivos que, isoladamente, seriam muito mais trabalhosos. Todo mundo se ajuda e todo mundo sai ganhando. Então é isso aí, pessoal. Acessem a página, conheçam outros projetos e deixem a sua criatividade rolar. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um vídeo Info. Até a próxima!